Já ti to potom asi, asi řeknu, jak, jak jsem to zapisovala. mhm. Nebo ti pošlu fotku. No, rozpuścicie nam ten lek. Jest. No, i raczej indikacja. Także jasne. Thank you. Kde jsme zas? Takže já než si to zapíšu, tak už je zase na 12 000. už mě to úplně mate tohle. Já se budeme zase klesnout. Kolik tam bylo? 12. 000. 17 maximum. Já jsem za 18. 18. Když ještě koukej na to maximální tady číslo, já se vždycky... Dobře, tak teď řeknu až... To já se budu dívat, ale já se potom, jak tam bude mm-hmm. nejmenší, jo, kouknu na čas, abych se ho trochu líp zapsala. 1382 bylo minimum. A teď to ještě od minimum. Ups.

Hm. Třeba maximum. 1207. 18. Jo, <laughs> jako hodinka. <laughs> ty, jak dlouho to budeme dělat tohle? On říkal 20 až 30 oscilací, ale to máme dělat, to asi nemusíme dělat pořád, ne? ještě pojde, tak se už před... Takže no, ti máme 4, 20, si dělá srandu. 19 dokonce. Mhm. Všude dolů zase. 55%. Řekl, až bude minimum, dívej se na barvu, co taky užiješ. Mm-hmm. Ono to lítá mezi tou zelenou, takovou dublitě zelenou a modrou. Вау, а radši filmovou, ať tam hodí film. <laughs> tady si můžeme dopsat 11, tady 12. Teď minimum. 83? Jedna. 50, no, jedna. Počkej, možná to ještě podle níž, že? No to Uvidíme, no. Ano, to většinou dole, tak ještě. Jo, jo, jo. Tak počkáme ještě. Níž bylo 76 zatím. 5 minimum. Pod 5 už asi nepůjde. Mm-hmm. maximum. bloß na, anscheinend. Hm. Možná bude i čtyřka. Co? Možná bude i čtyřka. To už byla jsem asi jednu a celá to prospal. Šedá. No, prosím. Chtěl bych chtěl k tomu ten počítač. Máme tady. MHz, 32 MB RAM. Kolik jich máme mít? Těch myslím 20, 25, tak nějak. A když jsou všechny stejné, tak... Nebudou stejný. Aha. Mhm. To se určitě s časem musí měnit, jo, protože ten systém jako degraduje a tak dále, jo, takže jak by to bylo perpetu mobile, pomalu by to do konce. Takže systémy se trošku mění, ty časy se vám mění jak stejný. Už máte, začali jste 50, už máte 61. Hm. Ne, ale ty vždycky od do. To je, hoď, to je časná Protože hodinka. Protože my nemáme stopky, ale máme časné hodinky, takže jo. já si píšu a, jo, a potom jo. ten rozdíl mezi tím. Jo, a vlastně. tak ten rozdíl bude určitě nějaký jiný, jo? A jo, Vím, že se to jako vyvíjí, jako, jo? Myslím, že proč to udělá tady tuhle věc? To neudělá tuhle věc, to je asi nějaký jiný systém, jo? To bude čistě takhle, takhle, jo, prostě oscilovat, jo? Mm-hmm. udělá to tuhle věc, akorát druhý měření. Jsem za čas. Byla tam picka. Jo? Mhm. A, dobře. Myslím, nebo ne? Já jsem ho neviděl, ale je to, jestli jsi tam viděla ty? Já už jsem Martina. To je 17. Maximum. już. porque na wyrchie tutaj krychli. tady to neví, co má udělat. <laughs> Pojď Zase tady ta vyblitě šedá.